مجھ پہ ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ بہت فیمنسٹ شاعر ہے تو میں یہ بھی الزام قبول کرتا ہوں کہ جناب ٹھیک ہے اگر عورت کو شاعری میں عزت دینا اس کا اکرام کرنا اور اس کو لذت کا سمبل نہ بنانا فیمنزم ہے تو میں بہت بڑا فیمنسٹ ہوں میری شاعری میں میری شاعری میں جو عورت ڈسکرائب ہوئی ہے جو لڑکی ڈسکرائب ہوئی ہے وہ دبنگ ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے وہ جھکنے والی نہیں ہے یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکا نہیں کیا ہے خیال میں بھی اسے بے ردا نہیں کیا ہے یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکا نہیں کیا ہے خیال میں بھی اسے بے ردا میں ایک شخص کو ایمان جانتا ہوں تو کیا خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے میں ایک شخص کو ایمان جانتا ہوں تو کیا خدا کے نام پہ لوگوں نے اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے سمے تجھے روانہ کیا ہے جدا نہیں کیا اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے سمے تجھے روانہ کیا ہے جدا نہیں کیا ہے یہ بدتمیز اگر تجھ سے ڈر رہے ہیں تو پھر تجھے بگاڑ کے میں نے برا نہیں کیا ہے کوئی ہزار بار سوچے آوازہ کسنے سے پہلے کوئی ہزار بار سوچے ہماری کسی بہن کی طرف دیکھنے سے پہلے طرف دیکھنے سے پہلے اور اگر وہ بدتمیز ہے اس وجہ سے کہ لوگ ان سے بدتمیزی نہ کریں تو وہ ٹھیک بدتمیز تم سروت کو پڑھتی ہو یار شرمیلے تو نہیں تھے آپ لوگ یار تم سروت کو پڑھتی ہو کیوں غزلیں بھی تو سنتی ہو بات بات نہیں سنتی ہو کیوں غزلیں بھی تو سنتی ہو لوگ نہیں ڈرتے رب سے تم لوگوں سے ڈرتی ہو لوگ نہیں ڈرتے رب سے تم لوگوں سے ڈرتی ہو میں تو جیتا ہوں تم میں تو مجھے کیوں بلایا میں تو جیتا ہوں تم میں تم کیوں مجھ پر مرتی ہو کیا رشتہ ہے شاموں سے سورج کی کیا لگتی ہو میں جنت سے نکلا تھا اور تم مجھ سے نکلی ہو مجھ سے نکلی ہو پیار ہے یہ تبلیغ نہیں کس چکر میں بڑھتی ہو مصروں میں باتیں کرنا تم آسان سمجھتی ہو اور کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو کافی ہو ملتان کی تم اب آخر میں یار آپ پہلے ہی مجھے اپنے پیار سے گائل کر چکے ہیں مزید کتنا کریں گے یار